Today I am going to tell you about how to use the hashtag on YouTube properly. Increase views on YouTube videos. First of all, we should know what are YouTube hashtag. YouTube hashtag often referred to with the hash symbols are tag added to video title and description that denote a video topic or category. कोई भी वर्ड के आगे जब हैश या पॉन्ड साइन लगा होता है तो वो हैश टैग होता है according to YouTube hash tag can improve a video discoverability on your YouTube platform YouTube के अकॉर्डिंग हमारी सर्च या डिस्कवरी वीडियो की बढ़ जाती है hash tag on YouTube work like other social media platform for example Twitter Facebook and when you click on hashtag it takes you to other posts that also use that same hashtag जब हम अपना कोई हैशटैग बनाते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो वही हैशटैग उससे रिलेटेड और हैशटैग खुल जाते हैं तो हमको उनकी भी जानकारी हो जाती है और उनके बारे में हम जान जाते हैं जैसे टेक्नोलॉजी का हम खोलेंगे तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग History of hashtag. Hashtag first time used in 2007 but nobody pay attention on it. But it become on trend in 2013. Actually when you put hash symbol before any word it become a link and if anybody click on that hashtag can see every post related to that hashtag. That means when you want to send any information most of the people whom you know for that use hash tag अभी जो आपको हमने बताया कि अपनी कम्युनिटी अपनी नीच के लोगों को जब हम कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो उस वर्ड के अगर हम हैश टैग लगा देंगे तो इजीली हम उनको अपनी बातों को कम्युनिकेट करके भेज सकते हैं who can use hash tag कौन कौन यूज कर सकता है hash tag anyone can big brand build tag to create and monitor a conversation surrounding a specific topic. Individual use hashtag to either take part in a large conversation or within a conversation on their own. तो हैशटैग कोई भी बिग ब्रांड या कोई भी यूज़ कर सकता है it's depend their requirement how to use hashtag अब हाउ हैशटैग को कैसे यूज़ करें Example, these days BJP, BJP political party is working very well and so hash BJP when we write that means we can assess about a BJP from any social media networking from new channel or from anywhere. So it is very important to send your information anywhere by means of hashtag very easily worldwide. अगर हम हैश बीजेपी लिखेंगे तो बीजेपी के बारे में जितना कुछ है वो हमारे सामने आ जाएगा misuse of hash tag बहुत से लोग हैश टैग के बारे में नहीं जानते और उसका मिस यूज़ करते हैं और उनको लगाना नहीं आता हैश टैग जैसे कोई सेंटेंस लिखा Congress rules enough now BJP is coming तो वो सारे वर्ड के आगे हैश लगा देते हैं जिससे कि वो मिसलीडिंग हो जाता और कहीं भी कोई भी प्रॉपर जगह वो नहीं एसेस कर पाते It is entirely become a several hashtag. So if you want to use hashtag then use important word which solve your every problem. अब जैसे केवल अकेला हैश बीजेपी ही इनफ था कि बीजेपी के बारे में जान ले या अकेला हैश कांग्रेस ही इनफ है कि कांग्रेस के बारे में जान ले लेकिन हर वर्ड के आगे जब हम हैश लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है too many hash tag won't look nice in your post basic rule of hash tag अब हैश टैग बनाते कैसे always use the hash before your choosing keyword जो वर्ड आपने चूज किया उसके आगे हैश लगा दीजिए डू नॉट यूज पंक्चुएशन और स्पेस इन हैश कोई भी दो वर्ड के बीच में punctuation underscore dash space ये सब नहीं यूज होता हैश टैग में if there are numerous keyword in hash tag then hash they should all follow together अब इसमें देखिए इतने वर्ड है लेकिन एक ही हैश टैग लगा है इन वन फ्लूड फ्रेज तो वो समझेगा कि क्या कहाँ पे जाना है never put character immediately before the hash अब हैश के पहले कोई वर्ड भी या नंबर भी नहीं लिख सकते न्यू हैश वर्ड कप लिखा तो न्यूज हैश वर्ड कप लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा बीच में हैश आने से वो लिंक का काम नहीं करेगा use letter and number never number alone using all numbers like hash one will not generate a positive search but hash number one in sport will work अब जैसे हमने लिखा number hash number one it won't work but जब लिखा hash number one in sports तो वो स्पोर्ट वालों के पास काम करेगा नंबर वन जो है स्पोर्ट में keep it brief some people use too many words in hash tag use the most distinguishable keyword और फ्रेज बहुत से लोग होते हैं बहुत सा वर्ड उसमें यूज़ कर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए दो वर्ड इनफ है हैश टैग के लिए there are three main types of hash tag for marketing marketing में तीन हैश टैग चलते हैं brand and campaign specific Content specific and trending specific अब हैशटैग की डेंसिटी भी होती है what is the density of the hashtag high density and low density there are two type of density of hashtag a lot of post plus 1 million equals to a lot of competition equals to harder, harder to rank be part of the larger picture. अब आप उन लोगों से कंपटीशन करिएगा जिनका मिलियंस में व्यू है और उनके हैशटैग यूज़ करिएगा तो आप उनसे ना कॉम्पीट कर पाइएगा और ना रैंक कर पाइएगा और ना उनका बराबर आ पाइएगा तो इसलिए ऐसे लोगों का हैशटैग यूज़ करिए जिन जो आपके बराबरी के वाले को हों जिससे कि आप रैंक भी कर पाइए अब लो डेंसिटी क्या होता है not many post less than 1 million post, lower competition, easier to rank to the top post, a small tight knit community. अब इस तरह से जो लो वालों के साथ आप कंपटीशन भी कर सकते हैं उनके उनके साथ रैंक भी कर सकते हैं और उनके बाद उनकी कम्युनिटी में आप एडजस्ट भी हो सकते हैं तो आप अपने बराबर वालों को hashtag को use करिए I recommend to use a mix of high density and low density hashtag when you plan your hashtag group अगर आप mix use करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कभी हाई डेंसिटी वाला आपको वर्क करेगा कभी लो डेंसिटी वाला आपको वर्क करेगा place of hashtag in video अब वीडियो में हैशटैग लगाया कहाँ जाता है hashtag are shown in a two places of YouTube video YouTube video में दो जगह हैशटैग लगाया जाता है अब द वीडियो टाइटल अब वीडियो टाइटल के साथ लगा दे हाउ टू मेक मीम्स जैसे हमने ये वीडियो बनाया इसमें देखिए टाइटल के साथ आपका हैशटैग आएगा how to make a memes ये आ रहा है मीम्स हाउ टू है ना तो एम एस रतन अग्रवाल तो ये हमने तीन हैशटैग दिए हैं जो टाइटल के ऊपर आएगा तो आप पंद्रह हैशटैग दे सकते हैं लेकिन दिखता केवल तीन ही है जो टाइटल के ऊपर दिखता है तो ऐसे हैशटैग दीजिए जो आपका वर्क करे और inside of video description या इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कहाँ पे दिया डिस्क्रिप्शन की टाइटल के साथ ये देखिए यहाँ पर इसको और बड़ा कर दे तो दिखेगा ये हमने तीन हैशटैग यहाँ पर दे दिए हैं तो वो ऊपर दिखेगा नेक्स्ट है can you YouTube hash tag help you to get more view क्या हैश टैग हेल्प करता है व्यू बढ़ाने में तो big question is do hash tag help you videos YouTube S तो एस e को आपका इम्प्रूव करता है hash tag can improve your S you can use related hash tag search engine operation in video description to help views find YouTube views when they search for specific hash tag अब किसी पर्पज पर्टिकुलर हैश टैग को जब हम सर्च करते हैं तो एस e जो होता है यूट्यूब का वो हेल्प करता है उसको फाइंड आउट करने में hashtag can help you get more views in three ways अब कैसे तीन तरह से आपको व्यूज को वो बढ़ाता है hashtag can lead people to your video from other video that use the same hashtag अब हमने जो हैशटैग यूज़ किया जैसे हाउ टू यूज़ किया या मीम्स यूज़ किया तो उसी हैशटैग को अगर दूसरा भी यूज़ करता है तो हम उससे रिलेट हो जाते हैं for example let you say you just upload a video about technology and you added the hash tag technology to the video तो जैसे ही हम हैश टैग टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वो हमको डिस्प्ले हो जाएंगे well when people click on other video with the technology hash tag there chance that will lead directly to your video तो अगर और इसी तरह दूसरा कोई क्लिक करेगा तो आपके वीडियो पे आ सकता है specially if you rank for that hash tag लेकिन उसके लिए आपको रैंक होना पड़ेगा also people actually search in YouTube using hash tag as their keyword so when you optimize your video around that hash tag you can rank from those hash tag search अब हैश टैग को की वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं तो क्या होगा जब आप उस वर्ड को लिखिएगा तो आपका वीडियो भी रैंक कर सकता है लोग सर्च करेंगे तो आपके वीडियो पे पहुंच जाएंगे just like with normal YouTube tags hash tag help YouTube better understand your video content YouTube के टैग की तरह हैश टैग हेल्प करता है आपके वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कि आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं जैसे आपने डाइट से रिलेटेड बनाया ट्रेवल से रिलेटेड बनाया फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाया तो उसके आगे हैश लगा लेने से पीपल को पता लग जाएगा कि आपका वीडियो किस चीज़ का है और उससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्प्ले हो जाएगा and beside the S benefit hash tag are a neat way to tie video from your channel together without playlist और उससे क्या होगा आपका वीडियो सर्च इंजन जो यूट्यूब का है वो आपके वीडियो को चैनल से रिलेट कर देगा without any using playlist ये प्ले लिस्ट आप बनाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो डायरेक्ट वहाँ से वीडियो पर रिलेट कर देगा that said hash tag are and going to magical magically result in more views in fact hash tag are not a guarantee for success लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपके वीडियो पर पहुंचे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हैश टैग यूज़ करने पर आपका वीडियो वायरल ही होगा best practice how to add a youtube hashtag to your video दो दो तरीका है you can add hash tag to your video description जैसा भी हमने बताया and also first three hash tag that you use in your description will show up above your video title तीन हैश टैग आप चाहे पंद्रह अलाउड हैं लेकिन आप जो यूज़ करिएगा हैश टैग उसमें से तीन आपके टाइटल के ऊपर दिखेगा you can also add hash tag to your title it title में भी लगा सकते हैं लेकिन कोशिश करिए कि ना लगाना पड़े and like any hash tag the hash tag in your title is clickable अब जो हैश टैग आपके टाइटल में आता है वो क्लिकेबल होता है तो लोग क्लिक करेंगे तो आपके टॉपिक पे पहुंच जाएंगे how to find the hash tag to use in your video अब हैश टैग मिले कहाँ से जब बनाना नहीं आता है या आपको अच्छा हैश टैग लगाना तो कहाँ से ढूंढेंगे here are few actionable tips to help you to find the hash tag for YouTube first है ट्रेंडिंग वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो को खोलिए check out YouTube trending video category to see what type of content is trending right now YouTube के स, के वेबसाइट पे जाइए वहाँ पे लिखिए ट्रेंडिंग वीडियो ऑफ यूट्यूब तो आपके सामने ढेर सारे ट्रेंडिंग वीडियो आ जाएंगे उसमें से जो ट्रेंडिंग आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करिए search on address bar trending topic today week 2001 अब आप आज का भी ट्रेंडिंग ढूंढ सकते हैं वीक का भी ढूंढ सकते हैं मंथ का भी ढूंढ सकते हैं और साल का भी ढूंढ सकते हैं then using some of their hashtag on your video और उनके वीडियो का कुछ हैशटैग अपने वीडियो में यूज़ कर लीजिए then it's just a matter of focusing on a handful of videos on that list that has an above average amount of views और इस तरह से वो आपको हेल्पफुल करेगा and if you find any related video that are use hashtag consider adding this hashtag to your video अब अब सेकेंड है पॉपुलर कंपटीटर वीडियो Trending video का हैशटैग यूज कर सकते हैं टॉपिक यूज कर सकते हैं वाया आया पॉपुलर कॉन्फ्रेंस है this is similar to strategy I just showed you but instead of only looking at trending video you look at the same channel all time best performing video then use do some hashtag on your best performing video use करेंगे और उनको उनके हैशटैग यूज कर लीजिए फिर सजेस्टेड वीडियो आया जो काम जो यूट्यूब भेजता है वीडियो को लोगों के पास कि आप इसको देखिए this is a great tip for finding popular topic and trending hashtag all you need to do is type hash into youtube search and youtube will show you a hashtag that are most popular on youtube right now जैसे लिखा हैश टेक्निकल ट्रेंड्स जैसे ही आप टेक्निकल ट्रेंड्स लिखिएगा वैसे ही टेक्निकल के जितने ट्रेंडिंग वीडियो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे if you right if you want to take this in next level अब आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे जाकर हैश ए बी जेड तक लिखिए और आपका जो टॉपिक है वो सामने आता जाएगा जैसे हमने किया देखिए हैश टी लिखा तो आया technical trends technology trending movie today's breaking news TikTok जितने टी से रिलेटेड है सब आ गए Be aware the hashtag on YouTube have downside. ab hamesha hashtag beneficial ही नहीं होता है ये हार्मफुल भी है क्योंकि जब आप अपने हैशटैग को यूज़ करते हैं अपने वीडियो में तो वो हैशटैग जो होता है वो आपके वीडियो को रन करते समय लोग अगर देखते हैं तो उसको क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो छोड़ करके वो दूसरे के वीडियो पे चले जाते हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो उससे आपका वीडियो रिटेंशन घट जाता है for example let's say you add three hashtag to your description well this hashtags are prominently displayed right below your video अपने वीडियो के राइट में आया which make it tempting for someone to check one of those hashtag which will send them away from your video the boost in views you get from using hashtag can offset this loss but it some to keep in mind तो ऐसा हैशटैग ना दीजिए कि आपके वीडियो से जाके दूसरे का वीडियो वो देखे और आपका वीडियो ना देखे क्रिएट अ ब्रांडेड हैशटैग अब ब्रांडेड हैशटैग का क्या फायदा है one way to get around losing views from hashtag is to create a branded hashtag that way when someone click on your branded hashtag they go to search result that are dominated by your own video not video from other channel For example, bright side use bright side as one of their three main hashtag and when you click on that hashtag you get list of more videos from that channel. That way even if the hashtag hurt a particular video, audience retention, it won't hurt their session time. Tips and advance strategy अब तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैशटैग नहीं यूज़ करना चाहिए अदरवाइज आपका वीडियो छोड़ के वो ब्रांडेड वाले को देखेगा और आपका वीडियो और ब्रांडेड में अगर वहां पे और तीन हैश टैग हैं तो वो फिर उसमें उलझ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका वीडियो कम देखेगा दूसरे का ज़्यादा tips and advance strategy don't overload it बहुत से हैशटैग इसीलिए यूट्यूब मना करता है कि मत लगाइए don't need to go crazy with hashtag in fact if you go above 15 hashtags uh, what youtube calls over tagging on a single video youtube ignore all of them अगर आप 15 से ज़्यादा लगाते हैं तो वो उसको सबको इग्नोर कर देगा recommended limited your hashtag two three four पर वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार हैश टैग आप लगाइए और ऐसे लगाइए जो आपके वीडियो को लोग देखें ना कि दूसरों के तो अपने वीडियो का हैशटैग बनाइए और उसको अपनी वीडियो पर लगाइए use relevant hashtag in other word every hashtag should relate back to your video ऐसा हैशटैग नहीं लगाइए जो आपके वीडियो से रिलेटेड ही ना हो otherwise you can get ding by the violating YouTube misleading metadata policy तो यूट्यूब की आप मिसलीडिंग मेटाडेटा पॉलिसी में आ जाइएगा और आप पर स्ट्राइक लग सकता है so with it's tempting to hope on trending hashtag keep in mind that every hashtag need to be closely related to the content of your video तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका hashtag video से related हो try hashtag tool. the strategies I covered here should give you a plenty of hashtag to with work with. But if you want even more hashtag idea, you go to the hashtag for life dot co. can help just type in topic of your video and the tool will generate a list of hashtag suggestion. अब बहुत से हैशटैग क्रिएट करने वाले टूल्स हम बता चुके हैं आप डिफरेंट टूल पे जा करके हैशटैग क्रिएट करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं और अपने वीडियो के व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं तो जो YouTube कहता कि तीन चार ही हैशटैग लगाइए वो इसीलिए मना करता है क्योंकि वो जानता है ताकि आपके वीडियो से दूसरी जगह जब आदमी चला जाएगा तो आपका वीडियो वो कम देखेगा और आपका वीडियो रिटेंशन घट जाएगा so don't use more than three four hashtag और if you are using fifteen hashtag maximum which you can use then Uh, it it can uh, reduce your views retention and uh, you reduce your retention of your video and it can be violate the youtube misleading metadata policy so don't use too much hashtag only use video related hashtag it will be beneficial to grow your views in your video thank you viewers today it is all if you like it please share and subscribe thank you